Assalamualaikum, apa khabar semua? Aku harap semua sihat, duduk di rumah, putihkan rangkaian COVID-19 Okey, hari ini aku nak share uh, pasal kempen-kempen yang terdapat dalam Face Ads Manager Okey, So, kepada siapa yang baru dalam channel Yasin Amron Kat sini aku akan banyak belajar pasal digital marketing, khususnya Facebook dan YouTube. So kepada siapa yang baru nak belajar Facebook ad, eh, aku rekomenkan hampa subscribe dan tekan loceng tu supaya hampa dapat uh, info update tentang video-video baru aku, sharing lah. So kita buka Ads Manager. Okey, Dia ada banyak. Kalau step satu ni boleh pecah lagi. Tapi hari ni aku nak fokus on engagement saja. Sebab dalam engagement saja pun dah ada tiga. Tapi aku tak mau ambil tiga-tiga ni. Macam video aku yang video aku yang atas ni apa nama yang murah tu yang baik, yang popular lah dalam YouTube channel aku ni aku bagi tahu post engagement page like adalah terbaik tapi event respon tak payah membazir duit sebab apa event respon bila hang buat event respon hang S orang tekan interest pun duit dah bayar tapi tak tahu orang tu pi dak event hang so tak bagus lah kot ok kalau tanya aku apa beza post engagement dengan page like macam ni post engagement dia murah dan dia senang bagi ke orang dia senang sampai ke orang lain dengan kos yang murah ah tu ayat ayat sebetulnya dan orang akan mudah untuk like, komen dan share post engagement ni sebab aku tak tahu sebab apa tapi memang di antara yang aku paling suka lah kempen yang aku paling suka dalam ads manager adalah post engagement tetapi page like pula kos per klik dia mahal aku pernah buat yang baru ni yang latest yang skupang aku pam empat beradik tu mahal tapi dia penting sebab dia nak kumpul like kalau hangpa tengok uh, Facebook page yang banyak like yang tifu-tifu yang depa 1M apa kadang 4000 5000 6000 kalau siapa buat page page ya uh, depa dapat like tu daripada salah satunya menggunakan page like tapi page like aku tak dapat lagi cara murah nak untuk per klik tu jadi murah tak dapat lagi kalau dapat aku akan share dengan apa dan aku pun masih testing sang kita sama share so personally kalau tanya aku yang mana paling best post engagement lah sebab post engagement dia boleh jadi even tu dia tu like post hang ad sang tu uh, yang buat tu kadang-kadang dia boleh terlike kalau dia suka dia boleh masuk page yang dia like tu memang bonus gila lah sebab kos dia boleh sampai 0.01 sen So amat berbaloi lah Kalau hampa buat post engagement ni Hampa Perah Macam mana Dump in Maksudnya masukkan Budget banyak-banyak Dalam post engagement Bagi aku berbaloi Tetapi eh, Kena tengok matlamat Kempen hampa So macam aku kata tadi Kalau matlamat Matlamat hampa Nak murah Tapi pi Ramai orang dengan kos yang murah dan berbaloi Post engagement Tetapi Kalau page like ni adalah Hampa nak kumpul kerak hampa Masuk dalam hampa punya like Hampa dalam page tu. Bila dah masuk betul hampa buatlah posting-posting selalu so orang akan nampak lah so itu saja untuk kempen yang aku terangkan dia ada banyak so kita one by one lah so hari ni post engagement dengan page like so mana satu nak buat terpulang tepuk dada tanya bajet lah ok itu saja daripada aku aku harap video ni bermanfaat kepada siapa rasa video ni bermanfaat tolong like, komen dan subscribe dan siapa yang pernah buat ads tolong komen kat bawah kut kita aku boleh belajar benda baru dan hampa boleh share pengalaman hampa buat post engagement ataupun page like. Itu saja daripada aku. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yeah. Mana bahas? Inilah.